markachinaka chakalwatanja usanta unaka utjaraki quitinpis aruskipt'añani akisatoqinja gisa gilata Walter Gutiérrez Upaja, niasa director ejecutivo, director general comarquioca IPLC Uxatoqueta. ukamaha kunas kiatunaka sutjaraki upaj taktapirik, inawa taqtapirik yaqa arunaka. Yatisiwa akaja utjaskatapa hakaskatapa ma arusata paunaka. Uxatoqatwa qaranchtarakistani. Hirata Walter Kamisaki Aski Urquipanaya. Muy buen día, mi estimado hermano. Ascalwapan Hilata William, Macharum, Taquitina Catejeisukip, Jaca, eh, Canal canaluxa Checanza, Hanan Chañao, eh, eh Pasir y Simana, visita Comunidad Santa Rita, el eh, municipio de Concepción, Uxatoconta. Mujer pa Panini, Sañani, Hilanaca Ute, Jamasiski, Arusisipiwa. Acapaunaca Satofota. A ver eh, si yo soy un poco más claro en castellano. El día, la semana anterior hemos tenido la visita a la localidad de Santa Rita, que es del municipio de Concepción. En esta localidad tenemos dos hablantes, pero además hay, eh, por referencia de ellos, diez personas que estarían hablando el paunaca, una lengua que está a punto de, de extinguirse. No está dentro de la constitución política del Estado oficializado. Por eso, como Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, estamos haciendo los estudios, las averiguaciones necesarias. Además, eh, eh, vamos a fundamentar para presentar una, la aprobación de una ley corta que permita oficializar esta lengua. De hecho, tenemos territorio, hay población y la lengua está viva y eso es importante. Para nosotros esto es una situación que bueno, nos llena de alegría porque todavía hay 10 personas que hablan la lengua indígena, dos de ellas ya nos han dado referencia, hemos grabado y estamos trabajando en esa línea, hermano William, así que estamos eh, contentos con esta, con esta eh, vamos a decir, con este hallazgo todavía que no solamente habían sido 36 lenguas, sino vamos a tener mucho más de ellas. Estamos trabajando en el Beni, en este momento me encuentro en Trinidad, eh, estamos viendo la lengua joaquiniana, que también es otra que no está dentro de la Constitución y con la que vamos a ir eh, a completar los 36. Digo 36 porque dos de las lenguas que están en la Constitución, como es el toromona y el puquina, no han dado señales de vida, pero estas dos lenguas se han aparecido y están en ese sentido y estamos trabajando para su oficialización, William. Bueno, es realmente importante. Entendemos que esta lengua paunaca está en peligro de desaparecer. Son pocas personas que todavía eh, están manteniendo viva esta lengua. ¿Es posible eh, rescatar la lengua? ¿Qué acciones se va a realizar? Y además, tomando en cuenta que la lengua no simplemente es eh, una, decir, palabra, Arus, no, Aymar Arusana Hanicha, tiene también su, territorio, tiene su cultura, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones. Todas esas averiguaciones seguramente se va a desarrollar desde el instituto. Sí, de hecho, de hecho, William, estamos trabajando ahorita. Hemos establecido que esta lengua pertenece a la familia Arawak y bueno, en, este momento ya hemos eh, constatado documentación. Eh, y como siempre, hay, hay extranjeros que han estudiado nuestra lengua y no los bolivianos. Tenemos ahí dos alemanes que ya habían hecho unos estudios, han publicado dos textos, eh, estamos recabando ya el alfabeto como tal y bueno, vamos a oficializar eh, a través de una ley, una ley corta que estamos trabajando con la Cámara de Diputados. bien, bueno, eh, veremos después cómo vamos a crear un instituto de lengua y cultura en este lugar, en esta localidad de Santa Rita, donde aún viven nuestras lenguas. Y bueno, que está eh, emparentado directamente, porque la gente que habla paunaca también habla eh, en muchos casos el chiquitano, en, otras palabras el vecino. Entonces en eso estamos trabajando, William, y nos alegra otra vez, te reitero, que todavía haya lenguas. Ojalá tengamos todavía otras situaciones que nos den. En eso estamos, William. Bueno, eh, los hablantes de la lengua paunaca entiendo que han asumido también un compromiso. A ver, Gilata Walter eh, Gutiérrez, a eh, y Arunac. Ahora sí hemos vuelto con el contacto. Le preguntaba mi estimado Walter, entendemos que los que los eh, hablantes de la lengua paunaca precisamente han asumido un compromiso también con su persona de compartir sus conocimientos, sus experiencias, esta lengua con, con la comunidad, y, también ver otras estrategias, eh, si podemos un poco comentar al respecto. Esa reunión que usted tuvo, ese encuentro que tuvo con estos hermanos. A ver si nos escucha, hermano Walter, ¿nos está escuchando? Aberkan hamakiu jamaki istut anchit hilata ah, Walter, kamaria su marquete naka, akal watan ja aruskip awayarak, ton kamutina kan pachas aruskip askañaniwa, barakawa un jawayapta ist awayapta, sarakipiji, hilatanaka kuyakanaka, akaja kun jamás su paja sarawayarakitaina, un hitire, kaisa Santa Cruz uksa uxamarcano, akaja paunaka niasa. Sanyani uh, ah, para tasena kaja hakasip katainau uksatokena kun haskisa uka yatiaweja. Kama kifila tanaka kuya kanaka kalwatan khayatiuna kampi purt anwaitan utinakan ampachas qananchit askanyaniwa uksa akar pachawan kaksarwayje akaraka wakist autukta khanyani sama khamaha chahayaya taqnita kisa arun tatap tau ini sapuru humanakaja halila kibarai.